Znači, dobar dan svima, dobrodošli. Ovo je prva u seriji tribina pod nazivom Birati biti biran koju pokreće Avraš Medija. Više razlika ovo za pokretanje ovih tribina. Jedan od najvažnijih je to da u Mostaru već godinama nije održani izbori, čime je jednostavno narušeno osnovno ljudsko pravo svakog građanina i građanke, to je da bira i da bude biran. O budućnosti Mostara, kao što možemo vidjeti, pregovaraju uglavnom nacionalne stranke, koje su ujedno i najzastupljenije u javnim servisima koje uglavnom one i kontrolišu. To je bio dodatni razlog zašto mi na ove tribine pozivamo partije Lijevog centra, e, partije socijalno-liberalne orientacije i nevladine organizacije što će biti u nastavku. Naš današnji gost, predsjednik gradskog odbora Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Mostar, gospodin Edith Zagorčić, dobrodošli. Dakle, nećemo nešto dužiti, Uglavnom, kada razgovaramo o krizi vlasti u Mostaru, uopšte o krizi u Mostaru, postoji nekoliko ključnih dokumenata koji se trebamo prisjetiti. Najvažniji od njih je Rimski sporazum iz 1996. godine, koji je jednostavno priznao ratno stanje i jednostavno ustrojio Mostar po principu teritorijalnog, predstavljanja teritorijalne zastupljenosti onako kako se to zateklo u ratu. Rimski sporazum je imao intenciju da napravi jednu centralnu gradsku zonu e, koja bi uhvatala manje više cijelu gradsku jezgru sa svim ključnim gradskim institucijama, koja je trebala biti nukleus nekako budućeg jedinstvenog Mostara, međutim zbog različitih koncepcija e, nacionalnih partija to se nikad nije desilo. Sljedeći dokument bi bio statut iz 2004. godine koji je nametno tadašnji visoki predstavnik Pedija Statut nikad nije prihvaćen na gradskom vijeću, iako je bio važeći, tako da se i naziva nametnuti statut. Tu su, znači, osim te teritorijalne e, zastupljenosti, uvedeni element nekog etničkog predstavljanja. I zadnja je bila odluka Ustavnog suda iz 2011. godine po kojoj glas svakog građanina Mostara mora imati jednaku vrijednost. Sam ovaj princip je dosta u suprotnosti sa detonskim sporazumom koji je sad baziran na tom etničko-teritorijalnom principu zastupljenosti, a i otvara niz pitanja. Ako će Mostar biti jedna izborna jedinica gdje je jedan građan i jedan glas, zašto to ne bi bio slučaj u Federaciji BiH, zašto to ne bi bio slučaj na nivou Bosne i Hercegovine, kad je pitanje članova predsjedništva ili članova parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine. Dakle, tu je mnogo pitanja i mnogo problema. Svjedoci smo da je Mostar blokiran, da gradsko vijeće ne u duže vrijeme. Jednostavno da je grad u krizi, pogotovo u političkoj krizi, već dugi niz godina. Za analizu <clears throat> aktualne političke situacije, društveno-političke situacije, zamolit ćemo gospodina Zagočića da nam da analizu iz perspektive socijaldemokratske partije. Znači u uvodu uvodu ste dosta toga rekli o prologiji rješavanja poslije rata u gradu Mostaru. Danas situacija u gradu Mostaru je jako teška, bolje reći katastrofa. Znači, osnovni elementi koji jedan grad čini grada ne funkcionišu, nemamo gradsko vijeće, gradska uprava je unijna, uspavana, ovaj, radi po svom navođenju, infrastruktura grada Mostara je značajno urušena, Evo, svjedoci smo da imamo danas ogroman broj nelegalnih parkinga, nelegalnih pansiona i, i to koristi smo stavljali dovodi nas u jednu tešku situaciju u kojoj smo inače. E, budžet, način koji je donesen prošli put, znate da je u parlamentu idla sada izmjena dopuna zakona o budžetima da bi se omogućilo Bešliću i gospodinu Šaroviću da donesu budžet SDP insistira u parlamentu da se postavi 15 dana roka da se napravi javna rasprava među građanima u budžetu, parlament je to odbio i budžet je donesen na način na koji je Ja. Kada prođete kroz strukturu budžeta, kada pogledate pojedinačne stavke u budžetu, koji iznosi 57 milijuna konvertibilnih maraka, vidite u stvari da u to možda leži tajna nedogovora između vladajućih stranaka mi smo analizirali budžet detaljno došli do zaključaka da su vladajuće stranke SDA i HDZ sredstva i budžeta radno da prema svojim ovaj, potrebama. E, ja. Sada ponovno dolazimo u fazu, znači ponovno dolazimo u fazu izrade financijska budžeta i je opet isti, isti prošlogodišnji. ipak dođe do nekog rješenja, napravi određene pritiske i na međunarodnu zajednicu i na domaće institucije, da jednostavno dođemo do rješenja za Mostar koji nam je neophodno da bi mogu dalje funkcionisati. U tom kontekstu smo dva bili, razgovarali smo, morali smo mnogo razgovora sa raznim međunarodnim subjektima, bili smo i kod visokog predstavnika, visoki predstavnik nakon dosta hladna nam je rekao da ovoga neće nam biti rješenje za Mostar, iz Hrvata poučene, poučene loše iskustvima onog rješenja koje je nametno još dao, je ono, nesretnom statuta koji nije nikad usvojen u gradskom vijeću, ovaj, faktički oni neće nametnuti rješenje što izaziva jel, dodatno zabrinutost kad znamo da pregovarač se ne pomiču u koliko vremena za nekakvi početni tačni Mi smo otišli korak dalje i ponudili smo zajedno sa DF-om dva rješenja parlamentarnog procedura Znači, oba rješenja su bila koncipirana na način da afirmišu jedinstveni Mostar organizovan po multijedničkim izbornim jedinicama koji garantuje svim građanima ista prava i daje svima iste šanse. Znači, i sama struktura izbornih područja, ajde ovaj, ja ću u ću prijelog elaborirati jako kratko, znači imaju tri izborna područja, od dva, dva bivša izborna područja sjever fuzionisana su jednom da je pet vječnika ovaj središnji dio, znači opet fuzionisana dva izborna područja, da je deset dio ovaj južni, tri to je sve skupa ovaj 18. imamo gradsku listu 17. bilo ono gradsko vijeće od 35 vječnika Elementi zaštite o kojima smo razmišljali su ovaj, veliki i oni garantuju ugodan, siguran život svih građana Mostara na način da imamo kvote u gradskom vijeću minimalno četiri, maksimalno 15, da imamo klubove naroda što je presedan organizaciji lokalne zajednice ili na taj način kako smo to mi predili i kao novitet uveli smo instituciju naših gradonačelnika, gradonačelnika, predsjednika gradskog vijeća iz tri konstitutivna naroda i ostalih, ovisno o broju glasova i mi smatramo da smo znači s time osigurali ravnopravan položaj svih stanovnika Mostara, a ujedno smo ispoštovali odluku Ustavnog suda koja se odnosi na građane centralne zone koji su diskriminisani, na nerecipročan broj birača i vječnika koji biraju u gradskom vijeću. Ova naša prijedloga u parlamentu su glatko odbačena ovaj, i mi nismo stali na to. E, razmišljali smo šta dalje, je kad ste opozicija, u stvari ovaj, nemate velike instrumente moći, onda smo organizovali jednu tribinu u hotelu Euro gdje smo pozvali sve opozicijne stranke i građane. I iznenađeni smo odazivom i učešćem, znači mislim da je to prvi skup poslije ratni da je neko organizovao da se sve stranke opozicijne Do Tribina je se jedna konstruktivna diskusija gdje smo na kraju donijeli određene zaključke i nećemo odustati od tih zaključaka i ovom prilikom mogu reći. E, znači, jedan od zaključaka je, otprilike smo donijeli pet zaključaka, jedan od tih zaključaka je da izgledamo staro do ne godine moraju biti. Drugi jako važan zaključak je ono što ste vi pričali u uvodu. Mi danas nismo u poziciji više da vezujemo rješenje situacije u Mostaru za neke druge probleme u Federaciji u Bosni i Znači, svjedoci smo pogotovo u posljednje vrijeme ovaj, da su aspiracije ovaj, i HDZ, Dragan Čovića, i Brodnika i Izetbegovića da prave neke teritorijalne koncepte ovaj, da rešavaju neke velike stvari, mijenju Ustav, mijenju izbora. zavčak i tražimo jedan zavčak kada tražimo od visokog predstavnika da reaguje na način ovaj, da za period dok nemamo rješenje za Mostar nametne neodređeni vid protektorata imajući svoje neke ljudi van stranačke koji će odgovoriti gradom za period dok nemamo rješenje i na taj način želimo isprovocirati situaciju da oni koji su odgovorni ovdje trenutno, a to su vladajuće stranke, koji su nas u finišu pregovora demokratski potpuno isključili iz dalje ovaj, pregovaranja, su svoje da uđu u e, jedan od završaka je demonstracija. Znači, koliko ništa druga ne bude što smo tražili od visokog predstavnika, znači, ako ne nametne neki privremeno, privremeno neko novo rješenje, ne nametne svoje upravo, kao ovaj privremenu upravu, mi smo se odlučili na demonstracije a na osnovu pritisaka velikog broja građana koji stalno traže od nas jednostavno, vjerojatno svi vi susrećete s takvim zahtjevima, jednostavno učinimo nešto. U okvirima zakona, je li ste se demonstracije koje nećemo držati u Mostaru. Kad smo razmišljali o demonstracijama, ovaj, i moje lično mišljenje i mišljenje mojih kolega je da one kada ih održavate u staru, one su uvijek na ivici da prerastu u nešto drugo. Znači da budu zloupotrebljene u nekakav nacionalni sukob ili u nekakve ovaj, sasvim druge ciljeve, onda smo odlučili da je najbolja, parlament je svakako odgovoran, državni parlament je svakako najodgovorniji za situaciju u Mostaru, da blokiramo državni parlament u uredno zasjedanje i da im jednostavno ne damo izaći ovaj, ne, ne do rješenja za Evo, dali smo neka robotne narodne zajednice, jel? I čekamo, očekujemo njegove, njegove reakcije. To je ono što je učinio SDP i opozicija u nekom ovom periodu nemogućnosti dobro. Od prilike nadat se bolje, a vidjet će. Evo, odgovorili ste i na drugo moje pitanje ujedno. Ono što nas jako zanima je ostaje zaista u teškoj situaciji, iako ima sve preduslove za uspješan razvoj. Dakle, Mostar je odmah bio i kulturni, i politički, i ekonomski, i zdravstveni, i sportski, svaki drugi centar Hercegovine i rješavanje problema Mostara nije samo lokalno značaja, već je dosta šireg značaja. Kakav Mostar socijaldemokratska partija želi da vidi u budućnosti? Znači, socijaldemokratska partija je uradila jedan ozbiljan program i ima viziju strategiju razvoja Mostara u budućnosti. Znači, Mostar Mostar, e, naš cilj je znači napraviti Mostar, prije svega Mostar vidim kao jedinstveni grad u svim njegovim građanima, gdje prava i šanse i garanti njegovim stanovnicima, i siguran život. To je preduzlo, preduzlo da smo mogli prići to nečemu dalje. Ono na što Mostar danas treba da se bazira u svom razvoju je svakako turizam, kao najveća grana, nakon turizma je poljoprivreda i, nakon toga ovaj, moramo izvršiti određene zahvate u, u organizacijskom smislu u gradsku koja treba da bude efikasan servis građana. U Mostaru danas, evo, razgovarali smo malo prije o tome, kultura je dovedena u jedan javno težak položaj. Grad gradom čini kultura, potom se razgovor sela, a mislim da je kultura u Mostaru svedena na entuzijazam pojedinja stvar, znači on mora doživjeti određene transformacije u organizacijskom smislu, ne bi sad da detaljišem, znači u radu znači, kvalitetan detaljan program od toga da u Mostaru mora biti jedinstvene table, da mora biti korp za smetlje, da mora biti turistička zajednica na čelu ovaj, priče i, i ova gradska i kantonalna, da moramo iskoristiti UNESCO i da to trebamo financirati do kraja, mislim da možemo jako veliku dobit ostvariti od toga i da možemo veliki broj građana stara može biti Druga grana je naravno priroda, međutim, žalostno je da mi danas u Mostaru, znači Hrvatska uprava nije napravila nikad inventuru, ona nikad nije napravila, ona ne zna danas, meni je teško gledati, Hrvatska uprava danas ne zna čega je vlast. Znači, i i o ovoj inspekciji koja je revizija stvari rada poslovanja gradske uprave koja je bila, ona ide u moje tvrdnji u prilog, znači mi moramo vršiti komasaciju poljoprivrednog zemljišta, pripremiti poljoprivredne proizvođače ovaj, za ulazak u Europsku uniju, izvršiti njegovu standardizaciju i na taj način stvoriti im preduslove da mogu biti konkurentni izvoznici naših proizvoda. Mislim da da to postavimo na zdrave noge, znači gradsku upravu funkcionalnu, turizam i poljoprivredu, ovaj, mi smo stvorili prvi za, za ozbiljne strane investicije, kad imamo one koje će nas predstavljati, prezentirati što će se desiti u budućnosti, ne treba biti e, skeptičan u pogledu da rješenje za vrsta znači mora doći. Znači, ova rješenje jednostavno mora doći za koji vremenski period. Ne znam, ovaj, evo opet Čović izjavio da je to marat, on je dosta izjavio, čitav kalendar je ovaj, prošlo, ovaj, ali doći do rješenja za Mostar i visi da Mostar ima šansu, da Mostar je grad ovaj, koji će sigurno da vrijeti preko prekoga investicija. Evo vidio smo prije ovaj, tri dana u organizaciji Red Bulla, jel? To su stvari koje, koje više za lokalni interes, lokalni značaj, znači nas su pokrivene medijski i bude važno čitave Evrope i svijeta. I to je ono na što trebamo bazirati razvoj i trebamo stvoriti uslove da ovaj trend odlaska mladih ljudi iz Mostara zaustavimo jer ovo je sigurno mjesto u kojem življenja sad treba nam malo da to uobličimo, da to stvarno bude tako. Što se tiče ove revizije, evo još ću to reći, mislim da je vrijedno spomenuti. E, revizije grada, gradske, gradske uprave, ona je katastrofalna. E, prvo što me zanima da li će neko biti to stvarno odgovornost, jer ovo je jedinstven slučaj u svijetu da napravite loše stvari, da zato ne odgovara. I zato smo i došli u situaciju, jer ta njegova odgovornost u Bosni i Hercegovini je sveden ništa. Znači, Mostar danas, na primjer, ima 229 poslovnih prostora, 140 poslovnih prostora grad izdaje u zakup, od toga 43 prostora izdaje bez naknade. Bez da su izdaju prostor, ja to znam, podržavam, znači, udruženjima radim, šećerašima, barke, bićarima, ono i to, okej, okay međutim moramo znati koji tiče Od toga osam prostora imamo koje izdajemo fizičkim licima bez najma. Znači, ko su ta fizička lica danas u Mostaru i čime su zadužila da dobiju državni, odnosno gradski prostor na korištenje bez najma. Druga stvar, na koju smo našli najgeneralizirajuće ove silne propuste, znači gradska uprava troši dnevno 330 maraka reprezentacije to nisu neki novci, to nema 330 maraka reprezentacije, to nisu neki novci ako će prizvati novu dobu. Ako je to sjedenje u nekom <laughs> lokalnom restoranu, onda ovaj, sam zabrinut jer ipak je to novac građan. Milion i šest, imamo dva kredita koja su dignuta, koja nisu prošla kroz bilans stanja nikako, neki šest se u to je kredit za moj partij koji, ne znamo da li je, mislim da, da nije uspješan, da nije ovaj, poslovni projekat koji još uvijek neće doživjeti ovaj svoju svodnost. No, oni se knjiže na nekom, čak za jedan ovaj kredit nije izvršena konverzija, prikazan je u međunarodnoj valuti. I komunalne usluge je izvršeno 2014. su 50.500 maraka, uopšte nisu knjižene u godinu u kojoj su izvršene knjižene su u narodnoj godini i duboko smo uvjereni da u stvari preko komunalnih preduzeća gradska uprava pere ovaj sad prljavi novac usmjerava ga tamo gdje on Znači to je ono, stvarno očekujem da će određeni organi prozvati nekoga za ovo, da ovo govara. Simptomatično je da niko od vladajućih stranaka, znači koji su direktni upravitelj ovog novca se nije oglasio po pitanju ovoga papira, nije, nije sad pres, nije nam rekao zašto je ovako, nije čak, znači ta politička patost koja se dešava danas u Mostaru, po meni je nedopustiva mislim da ono je vrijeme da druži Očigledno je da predstavnici vladajućih stranaka zaista ne osjećaju nikakvu odgovornost ni prema pravosudnim institucijama, ani prema građanima, umalo rekao, koji ih biraju, ovi nisu izabrani. Jel? ali se igre ne nalaze na pozicijama. Hvala vam puno na svemu što ste nam rekli. Sada bih zamolio ako neko od vas ima nekih pitanja, samo to. Ma dajte stvar komentara. Problem Mostara je što Mostar nikada nije bio nakon rata jedinim grad da se mogao Zato što e, nije postojala stvarna ideja kako da grad se napravi u Na e, da. Zašto? mi sada u biti u javnom prostoru funkcionišemo sa dvije e, ozbiljne ideje. Prva je Mostar kao hrvatski grad, osnovni hrvatski grad, to je ono gdje HDZ sam siguran neće sukladiti. No? I e, Mostar kao podijeljeni grad iza koje gdje stoji i HZ, stoji SDA. Ova treća, eh, treća ideja, nažalost, eh, nije artikulcana, pa čak i nije definijski artikulcana, jer, jer je jako preteška. I, nažalost, ova ideja koju je SDP predložio, nije se pokazala dobro, skoro prostog što je HDZ, ona je HDZ, se da i na osnovu te ideje može izvršiti onaj, e, zadovoljiti svoj interes, to je Mostarka Hrvatski rad. Sjajno, naravno, govoriti o, o građanskom konceptu koji, su se dozvoli već e, naše strane, na primjer, SDP na, na malo drugačiji način. Međutim, mi e, o građanskom konceptu u Mostaru, nažalost, ne možemo govoriti o, realno, zato što na drugoj strani nema, imamo HDZ, jer kao što je rekao, a druga opcija je Glasinović. Znači, imamo potpuno jedinstvo tog nacional, nacionalističkog, šovinističkog, realno do sada ne možemo se mi zamajavati, a to je ono istina. Ja. Kao što istina kada je poezija pjela u e, konceptu je proveo izbore da bi HDZ imao većinu Mostaru, apsolutnu većinu. E sada taj moment, e, zašto su moji meni, meni moji prijatelji iz SDP-a govorili, da, tako dalje, taj pozivanje na nacionalnu kvotu, no? našao ono ne znači ništa, jer HDZ može ono, izmisliti Hadži Osmanovića, ono, koliko god hoćete a, a mi pošto bavimo ozbiljnom politikom, a bavimo se, ne možemo naravno to predjeti, reći, šta, pa šta ćemo, što možemo, možemo, ne, možemo, realno, možemo, HDZ će izgledati, može, ona će to stvar. Tako da i po ovom SDP-ovom prijedlogu e, HDZ je e, bio pobjednik da Nas postaje pitanje, postoji ili e, treće, šta mislim da postoji, jel? Šta bi to podrazumijevalo? Prvo, prije svega ta da Mostar mora zadržati tu Daytonsku komponentu, a to je eh, da ima u sebi taj određeni asocijacijski model, eh, ono, do onog trenutka dok eh, ne budemo imali u najmanju ruku ozbiljan faktor, žao mi to mora reći, hrvatskog biračkog tijela koji je na, koji se može skloniti na neku, na koji se može skloniti krajnja korupcija, konsocijacijski model je, nažalost, jedini na koji se možemo usloniti ovdje u Mostaru, išavina tog konstitucijskog modela koji bi e, garantovao da HDZ nikad ne može imati većinu, nikad nikad ne može dva puta gradonačelnika znači ovome, znači da ja sam za, za gradonačelnik koji HDZ dva puta ne može imati po ovome, po ovome modelu koji bi sada imali, imali ponovno prebrojavanje glasova, HDZ, i SDA se prebrojavali, HDZ imao većinu, SDA bi opet nekako držao mjesne zajednice i to osjetnim zajednicama, ali HDZ noću, a mi bi, ne znam, ono, vjerovatno Fejčevo imali trišak, to je bilo ono, rješenje ili ne znam, desila će sigurno potpuna kontrola HDZ-a ovoga građa, kod Drežnici bi ono napravili barikade, ali mi bi u gradu sigurno onaj, bavili. Taj posocijacijski model je nužno po meni, to nužnost koji bi znači, e, garantovao da ono što, što je, ne znam, da naš film javao jedan intervju gdje bi se obesmislio koncept etničkog čišća. To je ključna je HDZ kaže, džaba ste etnički čisti iz 93. To, znači, prijedlog da Musa stvari mora sadržavati to. Džaba ste etnički čisti u 93. godine. Bilo koji e, prijedlog koji HDZ kaže ipak isplati, bilo koji način, baš etničko očišćenje je ono, E, kontraproduktiva nažalost, ono, e, vodi evitanje radikalizacije odnosa i sukob na To je moj, moj stav o, o samom Znači, e, treba u ozbiljno igru treći prijedlog. A taj treći prijedlog bi otprilike e, razumijevao da kad sa istom gorčinom i prezirom odbaci SDA i HDZ, tada bi mislio uopšte da imamo ono u igri E, treći prijedlog e, na koji bi mogli lobirati i zalagati. Znači se isto, ovaj nažalost prijedlog koji je SDP e predložio je bio puno bliži HDZ-u. HDZ, je, imao taj moment koji je HDZ omogućavao da kroz izborni inženjeri ostvaraju prevlastnost. Ne bi se služio sa ovim sačitajem dijelom izlaganja gospodina Partijara, statistika nije važna. Znači, ne postoji prijedlog. I tokom pregovaranja stalno se ovaj, pojavljivalo neke teze da smo mi radili prijedlog koji je možda skloni HDZ nego SDA. I kad smo bili na zadnjim pregovorima u Vješnici, HDZ je rekao znači džeba ovaj gradski predsjednik da je naš prijedlog dobra, dobra polazna Ja, zajedno. Ovaj, međutim, ono što vi pričate, uh, ja prvo mislim, matematički ne može niko imati apsolutno većinu stvar, to je činjenica. Kao činjenica, se većina stvar na koji način kad smo organizirali tri izborne jedinice preko nerede koje su potpuno identičke. Kroz koju jedinicu? Ali, jel sve te identičke e, jedinice može HDZ dobiti? Znate što vi mene pitate? Vi mene danas pitate šta bi ja se trebao da sravnamo, da iselim određen broj Hrvata da bi bio ovaj zadovoljan koncept? Ne, a, mi to prihvatamo. Mi znači prihvatamo da se, da se dogodilo etničko očišćenje. I to, jer na sada, koji nam je cilj? Mi, znači, nama je sada cilj da puništimo te rodne smisla etničkog čišćenja. Kažem, ne bi ga dogodilo se etničko očišćenje u čišćenje, a ovo mislim isto za Sarajevo isto ne zamostavljamo, nego isto je Sarajevo, da Bugojno, da bilo gdje. A kažem, kada god vas etničko čišćenje, šta ćemo mi? Dogodilo se i mi ćemo vam priznati taj koncept etničkog čišćenja. Da, ali malo. Znači, krećemo opet, ulazimo u jednu sferu spekulacije u smislu fabricirani Srba, Hrvata ili Bošnjaka. Nema to fabricirani, znamo to... Znači, ja znam da, ću, da, da sad ti razmišljaš o Lozi, obranu, Obrenu, o Milanu Jovičiću, o ne znam, bilo, onom koji je koji se dao u službu određene nacionalne stranke radi svojih ličnih interesa, a onda ruši baš. Ja, ruši, ruši, ruši učitav Znači, sistemi zaštite koji su predviđeni u prijedlog koji smo mi dali, upravo ne mučavaju tako nešto. Znači imamo kvote 4 do 15, imamo domove naroda, a imamo, znamo kroz statut, znači to smo definisali ovaj poslovnikom u radu, znamo koje su odluke donose dvotrećinske općina. Ne postoji ni jedna odluka čega je vas strah tokom procesa. Konkretno. Pazi ovo, znači ja mislim, e, to ono što ti rekao, sada e, i HDZ želi teritoriju, apsolutno, a teritorij, ako HDZ e, bude imao mogućnost da samo ima, ima Mostar završeno kao teritoriju, to će apsolutno biti završena priča. Ako se, ako se dopusti HDZ-u da ima kod treba princip Mostara prebaciti kroz SDP, jer smo sad konkretnom slučaju. Na princip Bugojna, ovaj što je bio eh, na ministar odbrane, Ali hajmo pa kod da prebaciti na, princip Bugojna, hajmo ga prebaciti, ne znam, na princip eh, u Srednjoj Bosni, bilo gdje, ali eh, time gdje bi apsolutno rekli da, su Bošnjaci vršili čišćenje, nebitno, gdje je onaj nacionalni balans nakon rad, hajmo ga ispraviti, razumiješ? hajmo raditi da, da, da načelnik bukuje na šest godina, ne može biti Bošnjak, ne, i, i da ne govorim samo na primjer mlađan, pa bilo koji, nego da nakon Bošnjaka ide Hrvat, nakon Hrvata ide Srbin. Tu će značiti pobijanje koncepta etničkom čišćenja. Međutim, ako pristanemo na bilo koji način dopustimo SDA-u, sad njegov onda HDZ-u, da im se isplati koncept etničkog čišćenja, to je gotovo, razumijete, znači, postoji, to je gotova priča. Ne, ona, ovaj... ovaj pa- a, to se slažem. Znači, popis je, upravo je popis, znači mi smo kalkulisali rezultatima popisa, ne mi, nego oni kojima to tako odgovara, popis je potvrda ili modernizacija etničkog Znači, pa to je to su poražavajuće činjenice svakog stanovnika normalno u Bosni i Hercegovini. Ali, ponovno kažem, znači, budžet, prostorni plan, urbanistički plan, nazivi ulica, mostova se donose do trećinskih u gradskom vijeću. Gradonačelnik iz jedne nacije, predsjednik gradskog vijeća druge i, i, i ovaj, do je iz treće i ostalo. Ja ne vidim kako, ko može postaviti sada kako, što samo nek nacrta, neko a, kako to izgleda, a da to daje više hajmo, prava. Hajmo, zašto, zašto idemo na, tri? Hajmić na izborni unica toliko da Bošnjaka, Srba, Hrvata, ona... A izborne jedinice su nešto što nestaje nakon Ne, ne, ne, ali zaštitimo, zaštitimo na tri izborne jedinice, ko ima če HDZ je svetli papir. Hajmo najprej tri, uh, tri izborne jedinice, da HDZ ne možete vedeti če jedno. Najprej tri izborne jedinice, da vedno je možemo, hajmo najprej tri izborne jedinice, po koje ćemo sigurno mi dobiti u starom gradu, da će ova građana skopiti, da će dobiti u sili, da će HDZ ne možete vedeti. Mi nismo prevali rešenje za moj star Eh, na političkom inženjeringu, nego kod građana. Ne, ne, ne, a, a nije ni to, pa mi, bavimo se politikom, bavimo se politikom. Bavimo se politikom, ali... Ajmo mi napraviti, ajmo mi napraviti da građanska opcija, ja garantim da građanska, da možemo napraviti da građanska opcija uzme stari grad. Evo, nek uzme ovi sad, SDA, na Sirije, a nek HDZ uzme svoj dio. Ko je građanska opcija? Ko je, da, pa ko je to masa ljudi pa koja pa gravitira u stari grad, Da kažeš da će uzeti stari grad. Pa ne, grad, evo, znači... Ja učite glasa za SDP, ne mislim, dobro. Ali koliko, koliko ima? Hajdem ti, hajdem se sad ti reći koliko, koliko realno. Znači realno može uzeti jedan dio, znači jednu izbornu jedinicu. Hajde napraviti jednu izbornu jedinicu gdje će mi po ovom vašem prijedlogu hajde uzima sve tri izborne jedinice. Ma nisi, nije tačno. 100%, hajde uzima sve tri. Gore statistiku Uzima sve tri izborne jedinice, HDZ ima onaj većinu. Hajdemo napraviti, znači baviti politikom, ne kažeš, hajde, ne možemo se mi baviti politikom, baviti politikom, moramo se baviti politikom, to je, to je najveća koliko bavimo se politikom, da vidimo kako, znači bave se u Americi i bave se u kom. Onaj, uz, uzmu popis pa, pa onaj, gledaju kako će je proći. Znači, to, to je normalno da se baviš politikom. Na osnovu te tri izborne jedinice mi ne smijemo da dopustiti da rade dvije dobije u dvije, a kamoli u tri. Znači, ne može, šta će ti? Jesi su ovo što imamo sada na kantonalnom nivou, da imamo komesara, komesara koji nije legalan, ti kažeš, ti kažeš da imamo pa mi mehanizam, pa imamo mehanizam isto u gradu, u kantonu, jel, da onaj, da to e, ne bude nelegalna, pa je nelegalna. Što bude dođe sad policiju, što ti kaže, nije to legalno, moj čovjek, što kaže, nije legalno, tako da ne Znači imamo, HDZ ima potpuno kontrol na tužilaštvom, tako ima tu i sada e, ima tužilica za ratni ima sve u tužilaštvu HDZ. Sliman to nije, nije to vaša krivčina, to krivča SDA, ali govori da se može, sve se može. Ako ono onome trenutku kada je Elkino ovaj, prošli visoki predstav, nije prošli, nije lajčak, nego je jedan visoki predstavnik, nije biti, zahvaljujući stranici za BiH prije svega ono tada. Znači kada je ukinut taj moment da onaj e, kantoni ti sa, sa specijalnim statusom, jel, ja, trudna poštima, imamo šta će djeca, ako moj stvar izgubi uopšte dejtonski smisao, više se ovo sve dešava na novo. Ima jedan argument koji će se reći, ne, čovjek je bio, neće tako dao na ovom općinskom, hoće čistija, ako bude na bilo koji način imao mogućnost da onaj, da kontroše, ga na isti način kako kontrolše kad. A ja zbija, će će pa radite što kad to, ništa neće raditi. Može biti pa uzma da bilo kako ozbiljno ono, znači što Zanima koji i na koji način može pozvati na odgovornost zbog neradne gradske uprave. Na koji način ako je ovakav e, stane stvari, da je korupcija u tužilaštvu, da su političke partije koje razmišljaju na taj način nemoćne, da građane također nemoćni su. Ured za reviziju je, je, je ovaj služba parlament. Parlament je taj koji bi trebao sad učiniti određene korake. Međutim, moći to je da neće. I tužilaštvo. Pa ključni problem, ključni problem Bosne i Hercegovine nije u sudstvu, nego u tužilaštvu. Znači, sudija sudi od 1 do 5 za ovo djelo je kazna od 1 do 5 na osnovu onoga što ste vi kod tužilac prezentirali. Oni, I onih materijalnih dokaza koji se nam dosta... Koji ostane reakcija? Niš, koji ostane. Znači imamo 69, mi smo danas u situaciji u Bosni i Hercegovini, znači odluke Ustavnog suda se ne tumače, ona se provodi. Znači mi smo u situaciji sa, sa referendumom da je derogirana država, a ne, a ne onaj nekakav šta je gradske uprave u Znači to je, to je šamar društvu, šamar i međunarodnoj zajednici, šamar i sporazumu i je na svoju situaciju da ne znamo šta su. Znači niko ništa. Ovo sad ako ne zna sve da se protete članom. Ovaj, ja vam pitao samo na šta je to ovaj, druga opcija, ako nije ovo što smije produžiti zajedno. Šta je to? Druga je znači šest opcija. Da ne ti meni kažeš ono... Druga je šest opcija, smo da... Nije, mislim, kako možeš uvažiti opciju da ima opcija HDZ i druga SDA? Nije ovo, ne, postoji te opcije. Znači postoji treća opcija, ako mi, Освен опция трича, не може да и ми каже, връща на сега десен, jer je druga opcija je idealna. Nije, postoji treća opcija. Postoji treća opcija. Znači, vi ste dali prijedlog tri izborne jedinice. Gdje je tri izborne jedinice, ja ću na Twitter, radi nešto... Evo mi smo pondi četiri. Ne, ne, pre... Samo budu do prevedete, to ne mora biti, evo počeo četiri. Predloži čoveče, toliko jedinica, znači, ona, da, da HDZ ne može imati većinu. Znači, Aha, to je stvarno imati... Oni, oni koji se dižnju, znači, ovdje u HDZ-u. Na HD, a po ovome... Ovo HDZ-u. Jest, ali ona je džaba rekao da, da, da vaš prijedlog omogućava ono znači, što je... Znači, on zonu, hoću sebi da opet vidim većinu. Jest, jest, ali pazu, znači ja garantim da po vašem prijedlogu koji na... Znači, on, on, on, po našem prijedlogu u sjeveru, u sjeveru ne može da Žene ga može poći se rado ono. Pa na! Znači, ja... Ali pazi, mi imamo policiju, mi možemo ovaj policiju, mi ne možemo ništa ćemo... A on, znači, ja se... Hoće odlučiti, hoće. Bojno, Hoćeš to utakmice udari što igrača lako. Mislim da je ovaj veći problem partija. Mislim da je veći problem. Vidi. Mislim da je veći problem. Znači, evo, ostavimo sad stvar, već ide prošle razmjere. Veći problem zaposlen je neizlaznost, znači inertnost, uspavanost građana, ne, ne razmišlja o da je to jako bitno izaći izbore. I to je ono što građansku opciju dovodi u neovisan Mislim, slažem se. Znači, ovi, ovi nacionalni koncepti, oni izlaze preko vojske. A ovaj građanski koncept, on sjedi u publici, u kafiću i kaže, znaš, ovo nije vrhovno. A mislim, taj koncept nas ne nije ničem, mi moramo biti svijest ljudi da izađu i da se ponašaju. Od pa zadnje popsu, znači imamo 57 izraženosti Hrvata, tako 47 8 od prilike 4 rasta i Bošnjaka, 3 nešto do 4 Srba, 1908 čak ti su oni koji nisu uopće To koji ne znam nešto ni pun i ostali je dosta su. Znači ta sva, bio ti ljudi koji se nisu koji nas pa da je nekako ljudi. A mi pričamo neko Hrvata, odnosno ono, ono, ono, Znači, mi smo obavili će razgovora sa Srbima. Znači, ja sam nešto bio i sa kruljem i sa glivorjem i sa golom, tako i pošao sam u staru i, i stvarno sam im rekao na demokratski način da su Srbi na margini društvom političkog života u staru kratku nas ja. I bilo je 25.000 i nešto plus oni koji su pisali u Slovenima, onako sad ima 4